হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং এতিয়া মই চাহ বনাই আছোঁ টাইমটো হৈছে নটা um, চাহখিনি অলপ বেছিকৈ বনাইছোঁ কাৰণ তপনহঁতৰ লগৰ কেইজনমান আহিছিলে সেইটো কাৰণে সিহঁতৰ কাৰণে বনাই দিছোঁ চাই থাকিম আপোনাক আৰু আজি মই কভাৰ ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকক অলপ অলপ দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু এয়া বন্ধুকেইজনৰ কাৰণে চাহ বনাই আছোঁ আমি ইয়াতে দি দিছোঁ আদা জালুক আৰু ইলাচি এতিয়া চাহ বনাই হৈ গৈছে মই কেনেকৈ সিহঁতক সজাই দিছোঁ চাই এনেই চিম্পল আৰু খাব লাগিছেনে এতিয়া সিহঁতক চাহ খোৱা হৈ গৈছে সিহঁতকো ভিডিঅ'ত উঠাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সিহঁতে লাজ কৰাৰ কাৰণে নেদেখুৱালোঁ আৰু আমি ক'বা ভিডিঅ' বনাব আহিছোঁ ইয়াতে আমি ক'বা ভিডিঅ' বনাওঁ জেগাই নাই এইখিনিতে অলপমান জেগা আছে ইয়াতে বনাওঁ আমি এয়া এই বোলে বগৰী পকি আছে যাওঁতে ছিঙি লৈ যাম হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমাৰ কভাৰ ভিডিঅ' বনোৱা শেষ হৈ গৈছে এতিয়া আমি বগৰী খাব আহিছোঁ এয়া চাওক বগৰী ইমান বেছি নাইয়ে খাই শেষ কৰি থৈ দিছে আয়ো ইমান ৰদ দিছে যেন তেনেকৈ বনালোঁ আৰু ভিডিঅ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাবচোন কভাৰ ভিডিঅ'বিলাক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া আমি যাওঁগৈ ৰুমত গৈ আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া ভিডিঅ' বনাই ৰুমত আহিলোগৈ আৰু কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি দিব এতিয়া ভোক লাগিছে ভাত খাবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ কি কি ৰেডি কৰিছে আপোনালোকে ভাতৰ ভাত খাবৰ কাৰণে ভাত খাবৰ কাৰণে এনেই চিম্পুলকৈ কিবা এটা বনাই মেলি খাওঁ আৰু বিলাহী ডিম দিম আৰু কেঁচা জলকীয়া পিঁয়াজ লগতে দি দিম আৰু আলু বইল কৰিছোঁ নতুন আলু হয় এইখিনিও লগত খাম এতিয়া চব্জি বনোৱা হৈ গৈছে কেনেকৈ বনাইছে চাওকচোন এই বিলাহী এইটো বিলাহী কণী আৰু কেঁচা জলকীয়া পিঁয়াজ ইমানেই দিছোঁ বেছি একো আদা নহৰু দিয়া নাই চিম্পলকৈ ভাজি বনাই খাইছোঁ আৰু ইয়াতে আলু বইল এনেই খাওঁ আৰু padamu ku mutungayan Nokamin minta mola padamu ku mutungayan Uyanong rolan geyola mapundu bantungayan Anoy bulbul supar garito salto matungayan Anoy sakila tomar Todavía gusto nada, nombre y la tomo.